Eu não quero ser um tipo triste Eu não quero ser para de Porque siempre que lo intento se repite Y No me diste nada, no dejaste nada En silencio con mi corazón te fuiste Estoy clavado en el recuerdo y tú lo viste Que existes en mis canciones y dijiste Tú no fuiste nada, no importaste nada, ya ves poco a poco te olvidé, poco a poco te superé Después de lo que te yo Días que no ibas a volver Pero sin ti me siento bien La tristeza por ahí se fue Porque yo sé que no intenté Simplemente no salió bien Ahora que no está, todo me sale mal Eso llega a pensar Porque no fue así, porque no puedo amar Eso quiero aceptar, no me voy a pagar Mucho menos por ti eh, mucho menos por ti, ya mucho menos por ti, eh, mucho menos por ti.